سکوٗلَس اَسہِ حظ ترٛوومُت بہٕ ٲسٕس کھۄنہِ نِوان کھۄنہِ ٲسٕس اَنان تہِ دۄہَس منٛز ژورِ ان لَٹہِ ٲسٕس گژھان بہٕ پیشاب کَرناوان کر بَچہِ ٲسۍ تَمہِ ساتہٕ واریاہ بَچہِ ٲسۍ پہ پہ شرح پہ جنگ تک پھٹر کیازِ اگر پران نیو تائک زنگ ژےٚ چھُے تیٚلہِ شوق ماسٹر ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ بوے چھُے سکوٗل گژھان ژٕ چھُکھ وَنان تٔمِس بہٕ تِمے ژےٚ سۭتۍ سُہ ہیٚکی نہٕ ژےٚ پانَس سۭتۍ نِتھ اتھ سکول اور کت فسٹس مے بچ مہ سن ٹرینڈ سب سے ہکن صن کر مے نیو ڈاکٹرس نش نیو وا جائیں نیو تمو یہ سا پولیچ دماغ کمزوری چیز یہ ہک ٹھیک گے گیس وائن ڈاکٹر نشن تمو ہوں کہ مول پ سزریوس تم گے شی و گزریم اگر پن مول آ سکس خبر کت مر سکول سک شاج مرگ سکول ہوں پہن مگر تمو مے ٹورن پانچن ورین روز سکولس محمد تمہ ہوں بند کر لَٹہِ گٔیَس بہٕ تر لٹ گیس بس شاج مرگ پہ گیس بہت پلو آفس پہ آفسس پہ تہن شاج مرگ زیڈیو تمو و سا ہوں کہیں کر بچہ کم مق میری زہ بہت گا دور گا دوٗر سُہ چھُ مے دک بہ ہوں ڈانگر پور و دور سکون بہ ہتھ کر أتی دۄہَس منٛز ژورِ لَٹہِ یِتھ تیوٗت کِہیٖنۍ حظ تِمَن گورمٮ۪نٛٹ گوٚژھ یَژھُن یِم گٔژھۍ پَرناوٕنۍ مگر أسۍ أسۍ تہِ تہِ چھِ دَپان نہ یہِ گوٚژھ سکوٗل گژھُن پَرناوان اَسہِ چھُ پَنُن شوق سٲنۍ بَچہِ گٔژھ پَرٕنۍ یِم اچھی داپا نا یہ چھُ واریاہ دَرِ خرچَت لَگان سچ وول چھُنہٕ خرچت رۄپیَس رٮ۪تَس منٛز چھِ أمِس دَوا پٮ۪وان اَنُن پَرُن واریاہ حِساب چھُ گَرَس منٛز آسان اگر نزدیٖک آسہِ ہا ہا گژھِ نزدیٖک مےٚ تہِ یِمو کوٚر تَمہِ ساتہٕ بنٛد مےٚ گٔے مُشکِل واریاہ بہ گیس تری لادم اس بہٕ ما تر مےٚ چھُ تری زیادٕ نا گَرِ مےٚ ما چھُ زینَن وول کانٛہہ گَرِ اگر کانٛہہ زینَن وول آسہِ ہا بہان مگر مےٚ چھُنہٕ زین وول کٕہٕنۍ بہٕ بہٕ چھَس اورٕ یورٕ حظ حظ نہ اوسُے نہٕ تِمو دوٚپ ژٕ وَل بہت ژٕ وَل گئی ژٕ وَل تِمو تھٲے مےٚ ترٛٮ۪ن ورنہ دہ نیب مےٚ کٔر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گٲڑۍ ٲسٕس ٲسٕس ٲسٕس بہٕ بہٕ بہٕ بہٕ بَچہٕ والان تِمو تِمو دوٚپ نہ ژٕ ژٕ وَل وَل ترٛٮ۪ن پَکان ہیوٚت نہٕ پَتہٕ مے کر وۄنۍ سکوٗل آسہِ یہِ یہِ یہِ پَتہٕ بَچہِ حظ پَرِ اگر بہٕ بہٕ پانَس پوٚرمُت تیوٗت کینٛہہ کَرَس گٔے وۄنۍ چھُس ہُہ بیٛاکھ بوے لۄکُٹ کَران تعلیٖم چھُس دِوان سُہ چھُ لیکھان یہ سکول بھی کلبنگ میں آ گیا اور کلبنگ کر کے کو ہم نے یہاں پر جو ہمارا سکول چل رہا ہے یو پی ایس ڈانگر پورا تو اسی کے ساتھ اس کو کلب کیا گیا بیکاز آف لو تو رول کے حساب سے کتنا رول رول ہونا چاہیے چاہیے چاہیے ایک سکول کو کم کم کم کم کم کم از از از تو بیس بیس بچے بچے ہونی ہونی تھے لیکن وہاں پر بالکل کم تھا ٹو تھاؤزینڈ زون میں کام نہیں کر رہے تھے لیکن ایز پر ریکارڈس وہاں رول دس سے کم ہوا تھا تو اس لیے اس بھائی کی بنیاد پر لو انرولمنٹ کی بنیاد پر اس اسکول کو کلب کیا گیا یو پی ایس ڈانگر پورا جو بالکل نزدیکی میں یہاں پر تو عامر نام کا بچہ جو ہے لیکن جہاں تک میں نے معلوم کیا ہے وہ بچہ بالکل نہیں آ سکتا تھا سکول تو اس کو گود میں لاتے تھے پرپس پہلے لیکن اب آپ نے میری نوٹس میں یہ لایا ہم we will mainstream the child we will send teacher who will teach him at his home, Allah اس کو ہم تعلیم کے نور سے محروم نہیں رہنے دے پائیں گے یہ آپ سے وعدہ ہے میں خوش ہوں کہ آپ نے کچھ پرابلم جو ہے ہمارے زون میں ان کو ہائی لائٹ کیا میں خوش ہوں اس بارے میں مجھے کوئی پرابلم نہیں نو نو نو بلکہ میں میری خوشی ہوگی کہ آپ سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے اور کچھ ایسی بھی باتیں جن پر ہماری ناظری نہیں پڑتی تو ہم بھی ان سے واقف ہو جاتی ہیں I thank you for this. وہ چل نہیں پاتا ہے اس لیے اب اس نئے سکول میں نہیں جا پا رہا ہے آئرنی اس بات کی ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بھی اس بچے کو بے سہارا سمجھ کر ایسے ہی چھوڑ دیا کشمیر انہڑ کے لیے پلوامہ جموں کشمیر سے میں رئیس